السلام عليكم اهلا وسهلا بكم معكم محمد زيد ومرحبا بكم في فيديو جديد في السلسله اللي ديما نتعرفوا فيها على حاجات جديده في ليبيا او مرات حاجات نعرفوها لكن نشوفوا لها بطريقه مختلفه او اللي نحاول نوثق فيها ونتعرفوا فيها على مدن بعيده في ليبيا ممكن تكون في زيارات انا يعني او في زيارات صحاب ففي الفيديو هذا بس حنعرفوا شن جو طرابلس في الليل في شهر رمضان المبارك او في شهر الصيام ف في الفيديو هذا حنشوفوا الشيء هو طبعا آه الطابع الطابع يعني الشيء الطابع في طرابلس في الفترة هذه هو أن هي زحمة وأن الدنيا كلها ضي يعني الحمد لله وما شاء الله آه الناس كلها طالعة كاكين كلها فاتحة آه خلينا نقول شبه الناس كلها فرحانة <laughs> إلى حد كبير يعني فخلينا في الفيديو هذا نتعرف على الشيء هذا هاي اهلا مرحبا من جديد طبعا مش عارف كان اتفرجتوا على الفيديو ولا لا كان كملتوه ولا ما كملتوش للناس اللي من داخل ليبيا ولا اللي من برا ليبيا العرب ولا الاجانب آه في كل الحالات لاي شخص وصل للمرحله هذه ان شاء الله تكونوا استمتعتوا بالفيديو هو ممكن ما كانتش فيه بمتعه لكن على الاقل للاشخاص اللي مهتمه انها تعرف طرابلس في الليل كيف في شهر رمضان ممكن اخذت فكره بسيطه على الاقل احنا مشينا من آه حوالي من اكثر التراكين او اكثر المدن والشوارع زحمه في طرابلس للساحلي اللي حاليا مثلا كيف راجعين للمدينه من جديد بس مش لازم نغطوها لان نفس الفكره وفهمنا المضمون بتاعها فمنورين وشهر صيام مبارك وان شاء الله نتلاقوا في فيديوهات جديده